Ostrów Tumski i Śródka to najstarsze dzielnice Poznania, które zostały odcięte od miasta po II wojnie światowej. Dzięki Bramie Poznania odzyskujemy te dzielnice dla miasta. Zaczęły się tutaj pojawiać tysiące turystów, tysiące mieszkańców, a wszystko dzięki nowoczesnej, atrakcyjnej ekspozycji formule, która przyciąga ludzi z różnych pokoleń. Dzięki Bramie Poznania uczymy się tutaj, jak interpretować historię Polski na nowo.